بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے آج کل ہر کوئی واقف ہے اسی سلطنت کے چوتھے بادشاہ جس کا نام با یزید یلدرم تھا اس کی وحشتناک جنگ تاتاری جنگجو امیر تیمور سے ہوئی اور اس جنگ کو آج بھی تاریخ میں دنیا کے چند خاص موضوع میں سے ایک موضوع شمار کیا جاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جنگ کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں یلدرم وہ پہلا ترک فرما روا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا وہ شجاعت میں یگانہ روزگار تھا اس کے حملے اتنے بے پناہ اور اچانک ہوتے کہ وہ تاریخ میں یلدرم یعنی برکرفتار رفتار کے لقب سے مشہور ہوا اس نے ایشیا اور یورپ میں بہت سے علاقے فتح کیے ہنگری اور بلکان کی حکمرانوں نے بایزید کے خلاف ایک بہت بڑا جتھا تیار کیا جس میں پاپائے روما کے حسب فرمان فرانس جرمنی اور اٹلی کے بڑے بڑے جنگجو شریک ہوئے بائی اس زمانے میں ایشیا کوچک کے بعض سرکشوں کی تعدیب میں مصروف تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر بیتابی کے پروں سے اڑتا ہوا یورپ پہنچا پچیس ستمبر تیرہ سو پچانوے کو نکاپولس کے میدان میں لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں جنگجو مارے گئے اس فتح کے بعد بائی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن قسطنطنیہ اور اس کے حکمران خوش نصیب تھے کہ اس اسنا میں وسط ایشیا سے ایک نیا طوفان اٹھا جس نے بایزید کی توجہ قسطنطنیہ سے ہٹا دی اور قسطنطنیہ کو مزید پچاس سال کی مہلت مل گئی ناظرین امیر تیمور وسط ایشیا میں معمولی حیثیت سے اٹھ کر بہت بڑا فاتح بن چکا تھا یقیناً وہ غیر معمولی عزم و ہمت اور حزم و تدبر کا مالک تھا جہاں کہیں کوئی اسلامی حکومت ہوتی اس کا صرف یہی خیال ہوتا کہ اس پر حملہ کر کے لٹ مار کرے اور ایک نئے خطے کی پیشانی پر اس کی حکمرانی کی مہر سبت ہو جائے عام روایات کے مطابق وہ ہندوستان میں تھا جب اسے خبر ملی کہ اس کے گرد علاقوں میں خلل رونما ہو رہا ہے اور سلطان بایزید کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے کیونکہ بایزید نے اناتولیا کے بعض سرکش رئیسوں کو سختی سے دبا دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو تیمور کی پناہ میں دے دیا تیمور نے بائی کو خط لکھا کہ ان رئیسوں کی ریاستیں فوری بحال کی جائیں یہ مطالبہ بھی بائی کو خوشگوار نہ گزرا اور بظاہر خط کا اندازہ بھی بڑا متکبرانہ تھا بائی عزید شعلہ مزاج تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے تیمور کو بڑا سخت جواب دیا تیمور نے اس پر بائی کو جو جواب بھیجا اس کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایشیا کا بہت بڑا حصہ ہماری تلواروں کے سائے میں ہمارے قانون کا پابند ہے اور ہماری فوجیں ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں پھیلی ہوئی ہیں حکمران ہمارے دروازے کے سامنے صف باندھے کھڑے ہیں تیری گستاخی اور حماقت کی بنیاد کیا ہے یقیناً تو نے کچھ یورپی مسیحوں پر فتوحات حاصل کر لی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری تلوار کو برکات سے مشرف فرمایا اور کافروں کے خلاف جہاد میں تو نے قرآن کے احکامات کی پیروی کی محض اس وجہ سے ہم تیرے ملک کے خلاف قدم اٹھانے میں متعمل ہیں اور اسے اسلامی دنیا کا مورچہ سمجھتے ہیں عقل اور سوچ سے کام لو باز آ جاؤ ہمارے انتقام سے بچو جو تمہارے سر پر معلق ہے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی کی ہے پھر وہ ہاتھیوں سے لڑائی مول لینے کے در پہ کیوں ہے بایزید بھی کیوں کر آرام سے بیٹھ سکتا تھا اس نے بھی نہایت سخت جواب دیتے ہوئے لکھا تیرے پاس بے شمار فوج ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھاگنے والے تاتاریوں کے تیر میرے ثابت قدم اور ناقابل شکست یعنی چریوں کے تبر و شمشیر کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جن رئیسوں نے میری پناہ قبول کر لی ان کا محافظ میں ہوں ارزن جان اور ارز روم میرے شہر ہیں اگر بقایا اخراج کوڑی کوڑی ادا نہ ہوگا تو میں تارس اور سلطانیہ کی دیواروں کے پس پہنچ کر وصول کروں گا غرض اسی قسم کی اشتعال انگیز پیغامات سے وقت کے دو جنگجو شیروں کے درمیان ٹکر ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی سلطنت نے یورپ کو تسخیر کرنے کا جو کام اعلیٰ پیمانے پر شروع کیا تھا وہ پچاس سال پیچھے پڑ گیا ایسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور انکرہ کے میدان میں تمور اور بایزید کے درمیان زوردار مقابلہ ہوا بایزید جرات جوان مرد کا پیکر تھا جبکہ اس کے مقابلے میں تیمور ایار اور دور اندیش تھا جوان مردی کے ساتھ اس میں غور و فکر کا مادہ بہت زیادہ تھا وہ ٹھنڈے دل سے سوچ سکتا تھا کہ کب اور کس موقع پر حملہ کرنے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بایزید تیمور سے عہدہ برا نہ ہو سکا شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا تیمور یقیناً بہت خوش ہوا ہوگا کہ وقت کے سب سے بڑے سالار اور سلطان پر فتح پائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ فتح بڑی حد تک تاریخ کا رخ بدل دیا اگر یہ لڑائی پیش نہ آتی اور بایزید کی پیش قدمی یورپ میں مسلسل جاری رہتی تو یقیناً یورپ کی تاریخ کا نقشہ سراسر مختلف ہوتا جنگ کے بعد فاتح نے مفتو کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے متعلق روایتیں بالکل مختلف ہیں بعض بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ تامور نے بایزید کے لیے ایک لوہے کا پنجرہ بنا لیا تھا اور اس میں بند کر کے اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا داس کہتے ہیں کہ تیمور بایزید سے اچھا برتاؤ کرتا تھا بہرحال انکرا میں شکست کھانے کے بعد بہت جلد بایزید نے وفات پائی تیمور واپس گیا تو بایزید کے بیٹوں میں جنگ شروع ہو گئی محمد سلیمان اور موسیٰ کئی سال لڑتے رہے آخر کار چودہ سو تیرہ عیسوی میں محمد کی حکومت قائم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اسے محمد اول کہا جاتا ہے دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی تاریخی ہیرو کا اصل آئینہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ہیرو کا نام کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا تاریخ کے آئینے کی پوری ٹیم ریسرچ بیس پر ویڈیو تیار کرے گی جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تب تک کے لیے جہاں زیب مختار کو دیں اجازت اللہ نگبان